ni orang buat kajian ambil pub uh, eh, grafik daripada istana zaman dulu lepas tu mari buat Chrome dia semula nampak katanya situ adalah tempat yang besar maju dan dikira sebagai satu istana yang besar yang dikuasai oleh raja perempuan namanya Balqis بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله مقدمة سورة النمل dalam pimpinan Ar-Rahman muka 801 Muqaddimah Suratul Namli iaitunya surah ini diturunkan di Mekah mengandungi 93 ayat dinamakan suratul naml artinya perihal semut eh, bahasa Melayu ni dia panggil semut bukan sumuk dak bahasa Melayu kita tempat-tempat kita ni kita panggil sumuk tapi bahasa rasminya semut kerana kisahnya ada disebutkan pada ayat 18 dan 19 intisari kandungannya menegaskan bahawa al-Quranul Karim menjadi hidayah pertunjuk dan berita gembira bagi orang-orang beriman menceritakan perihal Nabi Musa alaihi salam dan mukjizat-mukjizat yang dikurniakan kepadanya dan menerangkan tentang kebinasaan yang telah menimpa Firaun dan pengikut-pengikutnya menceritakan perihal Nabi Daud dan anaknya dan anak-anaknya Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Mereka telah dikurniakan ilmu pengetahuan meliputi hukum-hukum agama dan pentadbiran kerajaan. Menerangkan bahawa angkatan tentera Nabi Sulaiman bukan sahaja terdiri dari manusia tetapi juga meliputi pasukan-pasukan jin dan burung. Di antara mukjizat-mukjizat yang dikurniakan kepadanya ialah mengetahui bahasa pertuturan unggas, unggas dan semut. Ini tu hewi fisik kepada Nabi Sulaiman. Nah, pehe bahasa menate, terutamanya nate menate hok mengayak dan ngat, ngat, uh, eh, sumuk. Nah. Dan perantara e burung belatuk dengan perta, perantara e burung belatuk Nabi Sulaiman dapat mengetahui keadaan penduduk negeri Sabak yang berajakkan seorang raja perempuan iaitunya Balkis dan mereka menyembah matahari. Nabi Sulaiman pun memerintahkan burung belatuk membawa suratnya kepada Balkis untuk mengajaknya bersama-sama dengan kaumnya memeluk Islam. Istana Raja Balkis ni ada sampai hari ini. Tapi sudah pun rusak banyak dah. Duduk di Yaman. Nah, ni orang buat kajian ambil pub uh, eh, grafik daripada istana zaman dulu. Lepas tu mari buat krong dia semula. Nampak katanya situ adalah tempat yang biasa maju dan di dikira sebagai satu istana yang besar yang dikuasai oleh raja perempuan namanya Balqis. Akhirnya Balqis dan pengiringannya, pengiring-pengiringnya berangkat ke Palestin untuk mengadap Nabi Sulaiman lalu memeluk Islam. Setelah Allah Taala menceritakan perihal nabi-nabi yang telah lalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa-peristiwa yang berlaku yang membuktikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla serta perihal mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebenaran mereka dan kebenaran agama Allah yang menjadi pertunjuk kepada umat manusia. Lalu diperintahkan baginda kebenaran mereka dan kebenaran agama Allah yang menjadikan pertunjuk kepada umat manusia. Lalu diperintahkan baginda bersyukur dengan memuji Allah Ta'ala kerana nikmat-nikmatnya itu dan memohon semoga sekalian Nabi-Nabi dan Rasul dilimpahi dengan selamat sejahtera. Kerana mereka lah yang telah menyampaikan agama Allah, agama Islam yang berdasarkan tauhid kepada umat manusia untuk mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan pertanyaan-pertanyaan eh, eh, kepada kaum kafir musyrik untuk menggambarkan kebodohan mereka menyembah benda-benda yang tidak berkuasa dan tidak dapat menolong dirinya sendiri apalagi menolong orang lain. Ha, ini sebab tu kita akan dapati dalam surah ni dah iaitu yang awal juzuk yang ke-20 beberapa soalan. Tuhan tanya, "A ilahum ma'allah?" Ulang acak-acak kali. Adakah ada Tuhan lain lagi bersama dengan Allah? Ini ha, insya-Allah kita akan tengok dalam surah An-Naml ni beberapa perkara yang Allah Taala firman hubungnya dengan akidah ataupun tauhid. Padahal yang berhak disembah dan Allah bukan, bukan, bukan. Padahal yang berhak disembah hanya Allah yang menciptakan sekalian alam dan menguasainya dengan tadbir dan takdirnya. Kemudian diterangkan pula tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab suci Al-Quranul Karim yang menjadi sebesar-besar mukjizat yang membuktikan kebenaran junjungan kita yang mulia dan mengandungi antara lain keterangan-keterangan yang benar mengenai soal-soal agama yang diperselisihkan oleh kaum Bani Israel sama ada mereka dari golongan yang mendustakan Nabi Isa alaihi salam atau golongan yang mempertuhankannya. Surah ini diakhiri dengan menyuruh baginda menegaskan bahawa ia hanya diperintahkan menyembah Allah yang menguasai segala-galanya dan supaya ia sentiasa membaca Al-Quran dan menyampaikan ajarannya. Oleh itu, sesiapa yang menurut pertunjuk Al-Quran dan beramal dengannya, maka faedah perbuatannya itu akan terpulang kepada dirinya sendiri dan sesiapa yang sesat dengan membelakangkan ajaran ajaran Islam maka orang itu terserahlah kepada Allah yang akan membalasnya ini ha, sepitah lalu kalau kita capcai kuam semua yang dibaca saat ini gambarlah katanya dalam suratul naml ini adalah merangkumi beberapa tajuk tapi hak pentingnya iaitunya hubungnya dengan akidah cara hidup manusia yang nah Allah Taala atur supaya uh, manusia ni betul nah sama ada ibadat uh, akidah nah cara hidup dan sebagainya kita pergi sikit dah uh, sebagai uh, mukadimah dah baca sebab masa ada sikit lagi dah behing tak bunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Bacanya ta dua harakat, sin ne harakat. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لا أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم Alhamdulillah ayat 1 sampai ayat 9 surah An-Naml An-Naml artinya sumuk sumuk-sumuk maknanya sumuk banyak ekor tapi sumuk seko ni enam lah. Ada ta marbutah di belakang. Enam lah. Hari ni kita belajar bahasa Arab. Nah, enam lah artinya sumuk seko. Tapi sumuk banyak-banyak ekor, enam lon. Gitu. Hak ni kena, tak tahu juga keedah ya lagu mana. Hak ni kita kena kunkai, kena beso, baru tak apa. Nah, ya jamuk, jamuk taksir ya dalam bahasa Arab. Tosin. Tak ada artinya. Ne? Lepas tu ulama pun tak ada terjemuh. Semua huruf-huruf yang ada di dalam Quran, hak pasal mula surah tu, tak ada arti dan tak ada maksud. Allah Ta'ala lah yang lebih tahu. Kalau lah ada orang duk tafsir juga. Ha, duk ayat katanya, Tosin, arti gapa, alif, lam, mim, yasin, nun, qaf, sod. Itu ha, Nabi sendiri tak terjemuh. Sahabat Nabi pun tak ada sore pun duk kita tanya Nabi, Nabi-nabi. Maksud gapo nama eh? Tak ada. Nah, eh, tak ada sore pun mai duk tanya Nabi, maka serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ayat ni dikira katanya tak ada siapa yang duk usaha nak gi tafsir, nak gi royak. Wallahu alam nah, pakai serah kepada Allah. Ini ialah ayat-ayat Al-Quran juga kitab yang jelas nyata iaitu apa kandungannya dan kebenarannya. Hak ni jelas-jelas. Kita ngaji sejak daripada awal suratul Baqarah. Nah, mula dengan Quran ni yang mula dengan suratul Fatihah. Lepas tu suratul Baqarah. Allah Taala apa ayat? Dzalikal kitabu la raiba Kitab ini adalah benar yang tidak ada sebarang syak walaupun sikit di dalamnya. Maka Allah Taala apa ayat? kitab yang jelas nyata kandungannya dan kebenarannya. Kita orang Islam ni tak ada kena atibai banyak. Sebab kita yakin dengan Quran sebagai salah satu daripada rukun iman. Rukun iman iaitunya beriman dengan kitab. Bukan Quran saja dak bahkan kitab-kitab yang diturung oleh Allah Taala kepada nabi-nabi pada zaman dahulu kita pun yakin dan kita percaya. Tapi dengan sebab kitab dulu sudah pun dipesong digleweng belakang dah isi kandungannya maka mada kita dengan dengan Quran sebab isi-isi hadu ada dalam kitab zaman-zaman dulu tu terhipung semua duduk di dalam Quran belakang ha tu kita nak kata kalau zaman-zaman lah ni ya dia apa orang okay, okay, mudah-mudah 3 in 1 4 in 1 Nah ikutlah nak no, ayat katanya merangkumi semua benda-benda yang ada di dalam ajaran zaman dahulu ada di dalam Quran. Ha, tu tak perlu dah kita dok pergi baca kitab-kitab lain. Bahkan kadang-kadang Quran lagi kita baca tak habis lagi. Ngaji tak habis lagi. Sungguh katanya dalam Islam tak ada dok larang kita nak pergi baca buku lain, kitab lain, kampi hak ulak agama-agama lain tapi we kejak hak Islam dulu insya-Allah kita nak pergi baca hak lain boleh tak ada gapo. Takut-takut gonjer tu ya. Takut gonye email kita, Dok pergi baca hak lain, berasa katanya hak Islam ni tak kena. Ha, padahal kita dok di dalam gelong dah. Dok di dalam lubang hak kena dah. Duk atas jalan hak betul dah. Ha ni fikrah manusia ni ya kadang-kadang dia lopak pergi mari. Dia berasa hari ni berasa katanya betul hak ni, tapi boyo pergi baca hak lain, pergi kena duk pergi dengar orang duk royak-royak-royak-royak berasa katanya hak lain lebih kena, lebih selesa, lebih lebih lebih mudah. Padahal Islam inilah yang atur segala-gala di dalam hidup manusia ni betul dengan cara hidup fitrah dan dunia akhirat. Itulah alhamdulillah. Kita pergi sikit lagi dah, masa ada lagi. Menjadi hidayah pertunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Padahal Quran ni tu hewi wi belaka kepada setiap setiap manusia lah. Sama ada manusia tu berimeh ataupun manusia tu kafe. Saya tanya ni, buat tanya main-main ni. Orang kafe boleh baca tak Kro'el? Dia nak pergi Kro'el. Kita orang Islam ni nak pergi Kro'el kena ada Ismail. Tapi orang kafe yang nak baca Kro'el, pernah buat ke mana? Nak ambil Ismail? Tidak ada yang tak ambil Ismail. Lepas dia nak pergi Kro'el boleh tak? Boleh, tak ada apa ni. Mujur aku. Kita buat semujur kalau sekiranya orang kafir, pahal Kro'ah. Gerti Kro'ah, baca Kro'ah. Nak kepada Kro'ah. Tapi, bukan arti pergi baca makna Kro'ah tu, pergi royak katanya, oh aku pahal belakang dah dalam Islam. Tak lagi, tak lagi, tak. Kita orang Islam pun, kalau lah pergi baca sekadar makna dia dengan tidak ada huraya, maka kita tak pahal lagi kena adanya atibai ah, so so so so insyaallah orang itu akan faham gapo dia maksud yang ada di dalam tiap-tiap ayat sebab Quran hok diterjemuh ni dia terjemuh balik makna dia panggil daripada bahasa Quran ke bahasa yang diterjemuh lepas boleh katakan seluruh dunia pada zaman ni Quran ni ada belaka yang orang terjemuh walaupun bahasa Israel sekalipun ada orang terjemuh. Bermaknanya orang hak baca bahasa Hebrew, dia boleh reti Quran. Apatah lagi orang hak kecek bahasa Arab sendiri. Tapi bukan semua orang kecek bahasa Arab pahal Quran. Ini kita gambarlah supaya kita orang Melayu, kita orang Melayu kecek bahasa Melayu, tapi pahal bahasa Melayu. Dah tata bahasa, lak bahasa tu. Nah, bubuhkan, bubuh ber, bubuh ter. Ha tu, kita kecek bahasa untuk nak faham mudah-mudah tapi dalam kaedah bahasa hok ni kena pakak-pakak ngaji kena ngaji barulah ia faham ha gitulah mari ayat yang ketiga pula iaitu apa dah Quran ni sebagai beri petunjuk berita gembira kepada orang-orang beriman siapa tu orang beriman yang sebenar inilah Allah Taala ulang acak-acak kali di dalam Quran suratul baqarah surah surah luqman dan surah An-Naml ini iaitu nya allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah yaitu mereka yang tetap mendirikan sembahyang orang yang sembahyang orang yang solat Allah saya berasa terpayah dah nak wujud iqamatus solah sungguh ni yuqi allazina yuqimuna as-salah terjemuh makna orang yang sembahyang tapi hakikat sungguh masya-Allah susah nak semaya we betul kena ngaji. Semaya pun semaya we suwi serupa dengan nabi. Ha. Semaya kena we khusyuk. We betul dengan syarat rukun dia. Jaga waktu semaya. Pas semaya inilah yang Allah Taala akan tanya mula-mula sekali. Soalan-soalan pada setiap orang. Okay dia lepas semaya insyaallah aman dia lain Allah lepas lepas nabi pun kon wit nanti sutai nabi kecek dalam hidup dia as-salah masyaallah nabi besar lepas banyak mana orang tinggal semaya banyak mana orang buat perih-perih dengan semaya nak semaya gatik dak gatik lepas tu hok tinggal semaya langsung ada arah tak tahu nak ayat. Nak tingtai pada hari ni tak? Walaupun baca banyak ayat. Kalau lah syaitan, iblis. Tu herayak sekali. Ya. Ni saya duk ulai acak kali benda ni dah. Nak ayat katanya iblis. Tu her suruh dia dan suruh semua malaikat sujud ke adil sebagai hormat. Pakak sujud belakang. Fasajadu illa iblis. Maka semua malaikat Pakak sujud belaka kepada ada sujud kepada ada tu bukan sujud kepada Allah tapi yang tak si sujudnya iaitu nya iblis aba wastakbara enggan dan takabur tak si sujud apa tah lagi tu hai raya di dalam Quran ni suruh semaya semaya semaya ni sujud kepada siapa sujud kepada Allah tapi manusia yang beriman yang mengaku katanya dia orang Islam tak sujud juga kepada Allah. Saya nak ayat katanya orang yang tak semaya lebih pada iblis lagi. Lebih pada iblis lagi. Sebab Allah Ta'ala suruh kita semaya sujud kepada Allah. Tapi iblis boleh dia dilaknat. Sampakah hari kiamat dia tak sujud kepada dia. Sebab tak kebo nak tunjuk katanya dia angin. Dia lebih. Tu wak dia daripada api. Ada tu wak daripada tanah. Apa api dengan tanah? Tengok dia jawab mulut. Api dengan tanah hak mana lebih mulia? Lebih api. Satu sebab tu lah Allah Taala laknat dia. Siapa kau dia kena duduk dalam neraka. Pah manusia yang Allah Taala buat ni hendak mengaku katanya dia Islam tapi tak semaya la ilaha illallah. Sudyot jahat manusia yang tak semaya. Nah, sekadar itulah masa lebih dah seminit. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.